Hola, yo soy James del proyecto ShareLingo. ¿Te preguntas por qué hablar inglés ha sido tan difícil para ti? Puedo ayudarte. Cuando yo empecé a aprender español lo sentí imposible. Pensé que estaba demasiado viejo. Ahora hablo fluidamente. Encontré cómo hacerlo fácil y he ayudado a miles de hispanohablantes a mejorar el inglés haz clic aquí para los tres claves. Nos vemos.